¡Hola! anoche. Hello. Ребята, всем привет, на связи Раиль Арсланов и канал Хижина Музыканта. Сейчас будет новый выпуск баяниста в иностранный чат рулетки. Посмотрим реакцию иностранцев на баяны, битбокс, а также на вокал. Перед просмотром обязательно влепите лайк и подпишитесь на канал. Напомню, что в моем телеграм-канале вы сможете скачать все песни, которые я исполняю в этих чат-рулетках. А также одну не вошедшую реакцию с этого выпуска я загрузил туда. Ссылочка в описании. Подписывайтесь, там максимально дружелюбная, позитивная атмосфера. И погнали смотреть. Estás смаком, Шелли? Hello, girls. Which language do you speak? Uh, <laughs> Hebrew and English. We know a little English. You speak Hebrew? No, I don't know this language. What what language are you speaking? Uh, you can guess. You can guess by my singing, okay? I can sing a little if you want. okay. Okay. Go Uh, ahead. Listen this. обочины дорога я выбился из сил И в доме лесника я ночлега попросил Улыбкой добродушный старик меня пустил И жестом дружелюбным на ужин пригласил Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Is that Russian? Yes. Oh, nice. I am half Russian. You are Russian? Half Russian. Ah. How many? Привет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. <laughs> Very cool. Спокойной ночи. Спокойной ночи. <laughs> it's cute. Весна, время обновления. Я с таким порывом сразу отправился на все майки и сразу же нашел себе вот такой клевый принт от нейросети на футболке 3D очень яркий по всей поверхности и создает ощущение, будто плиты сами задвигаются. Согласитесь, классно сидит. Плюс я приобрел еще себе новинку, хлопковую толстовку на молнии с принтом Love, выложенную из элементов ударной установки, очень подойдет для барабанщиков, ударников, да и в принципе для музыкантов. Классная ткань, прям уже ощущается. Давайте примерим. Есть такой вот капюшончик в виде мантии. Как вам? Напишите в комментариях. Ну и сам, собственно, принт мягко сидит, удобный капюшон, и если стало вдруг жарко, можно сделать вот так, и будет легче. Ну что, вот так я встретил весну. Если вам понравился принт на футболке или на толстовке, вы можете заказать на сайте другие вещи с этим принтом. Носки, шорты, кепочки, шапки. И не забывайте, что на сайте огромный выбор одежды с принтами из разных тем игры, кино, мемы. И всегда можно проявить оригинальность и создать свой принт на конструкторе. В общем, сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании, чтобы попасть на сайт все майки. И не забудь про мой промокод, чтобы получить 10% скидку. А он, между прочим, суммируется с другими акциями на сайте. Hello, guys. Hello. Do you know what is it? Yeah, it's a accordion. Yeah, thing. not many people knows it. Do you remember how it sounds? I know how it sounds. My grandma has one of those. Oh my god. Um, I usually like to play one game here. I sing my own song in my language and you will guess. Mm -hmm. How about you? Uh, listen this. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее Чуть ближе, но все так же холоды И как часы затмения, и как часы затмения Ждем света и земные видим сны Все? So? <clears throat> really Frost. good. Frosty. Thank you. Uh, no, no, which language? We have no clue. Idea. <laughs> No idea. I would say uh, probably like Italian. Uh, <laughs> no, no, many people say it. No, I'm from Russia. It's a Russian uh, language, yeah. I Did said, you say? I asked him. I said to him, like, I. it sounds like it's Russian. He said, no, it's not Russian. Oh my god. you UN. And you were from? German. German. Oh. Привет! Я, блин, я тебя знаю! <laughs> Да, откуда? Из Ютуба. Ну, давайте поговорить. Я хочу с вами поговорить. Ну, о чем можем поговорить? О музыке, конечно. Я ага. хочу спеть для вас. Давай, тем давайте. Я всегда мечтала тебя встретить, блин. О. Ты же пела какую-то песню сейчас? Да. Вот ее и спой. Окей. Okay. In another day, place, and tonight. ты что тут с таким вокалом делаешь-то? Тебе вообще на сцене надо уже петь. Или ты уже поешь? Ну, я учусь в музыкальном академии сейчас. Второй курс. В каком а, городе? В Ереване, я из Армении. О, кайф. Блин, ну да. у тебя вообще офигенный вокал, да. Ты тут типа... Спасибо. Тренируешься, разговариваешь, поешь? Нет, пою для людей. <laughs> У меня есть собака, я сейчас покажу. Давай. Ага. Ого, какой красавец. Вообще классно. Ошейник еще. С косточкой. Да. Как зовут? Рейни. Рейни? Как да. типа It's Rainy? Yeah. Там сегодня разучил пару мелодий, такой хоп, думаю, надо бы поснимать. Зашел, Давай, я хочу слушать. Эм, вот эту помнишь песню? Да-да. Назад. Браво. Прикольно очень. Только сегодня разучил, поэтому туплю немножко еще. Да, ничего, даже незаметно. А, да? <laughs> Прикольно. Вы когда... Э, блин, как сказать? Мысли уже бегут. Э, я когда видела вас, я думала, что это какой-то пранк, не знаю. А. И там так, привет, я. Настоящий? Ну тут вряд ли кто-то будет пранковать так, таким образом. Hello. Hello, how's it going? Nice. I like to play accordion. Do you know? I I know I don't know how to play it, but I know of it. Hmm. Maybe you want to listen? I would love to listen. Okay. That's it. Um, <laughs> <laughs> no, <laughs> come on. No? Okay, listen. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен забыл, что значит страх Я свободен с диким ветром на literally have chills. That was so like, damn. Uh, did, did you guess in which language it was? Was it French? <coughs> uh, second, people say said me. No, it's a Russian language. <laughs> Russian. That was gonna be my second guess, but. Yeah. That was really good, and the beatboxing. Holy shit! Like I did not expect. Did you ex that. not expect? yeah, you gotta have a warning, bro. Like, <laughs> that was like, damn. <laughs> yes, thanks. Hi. How are you? Good and you. Why are you smiling? Uh, because you are smiling. I'm not smiling. This is just yeah. a face I make when <laughs> Okay, what can I play for you? What's your favorite band, artist? Okay, okay, okay, okay. Listen this. I can play this. Uh... Thank you. Where are you from? Um, we are from South Africa. Really? Yeah. Yeah, it's nice. What about me? Yeah. Can, can you guess? Um, Italy. Italy. Mm, no. I can Not. Uh, a little sing in my language and you will say, okay? Okay. Ah, listen this. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай Ездят такси, но нам нечем платить И нам незачем ехать, мы гуляем одни На нашем кассетнике кончилась пленка «Мотай» isso nos dá o tra Vizinho nós cuidar nos dá o tra uh, turn off the turn. <laughs> Thank you very much. So did you guess? Um, France. France? Uh, no. Mm. no, no, no, no. Then where? Geography. I'm from Russia. Russia. Ah. I should have guessed that. So, ah. did you meet someone from Russia here? Mm -mm. I have never I'm, I'm... been uh, in South Africa? It's very dangerous here, especially for women. And there's no power. There's also never water. Africa is small. Oh. Well, if I'm older, older enough, I'll, I'm going to move to New Zealand. So. New Zealand? Why there? Why there? I have more family there, and I don't know. I just hear it's very beautiful. I have a ukulele, and I had a guitar. But the thing is, I like growing my nails. <laughs> Nails. You should like, cut, cut, cut. No, cut. but it's just I like them. Like? Ah, ukulele there. Oh, that's nice. Do you play that as well? I can try if you want. Oh my god. <laughs> Yes. so uh, one second, I will change instrument. I will take it. Go somewhere whole world like beatbox to that song. Yeah, I I make beatbox everywhere. <laughs> with yeah. all instruments. Если хотите, чтобы ролики выходили чаще, поддерживайте их. Влепите прямо сейчас лайк, подпишитесь на канал и напишите какой-нибудь добрый, приятный, позитивный комментарий. Еще одну дополнительную реакцию я загрузил в свой телеграм-канал, поэтому подписывайтесь. Там ништячки, анонсы, максимально близкое общение со мной. Ну и увидимся. Пока-пока.